نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسوه دربا للقيا الرسول أخذنا طريقا نريد الحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا اليوم فيديو جديد فيديو شرح إزالة الأعلام المائية وهي برنامج التحرير الفيديو البرنامج الثاني من البرنامج اللي سوينا السابق عنه شرح إزالة آه، الختم في شركة ختم الشركة طبعا برضو غدا راح اشرح كيف تشيل الختم من البرنامج طبعا بعد ما تخلص كل شيء تبغى تحفظ تنزل الفيديو راح يطلع مع الفيديو هنا ختم الشركة مثل ما تشوفون هنا بعد ما تحط كل شيء من بدري راح تضغط على هذه الحقيقة لكن الجيل انت مسجل ب راح تضغط على هذه انت انتظر شوي حتى تطلع الصورة مثل ما شوفوا خط شركة يطلع على الفيديو مثل ما تشوفون هذه مثل ما تشوفونها راح يطلع خط شركة على الفيديو طبعا الحين عندي الحين ما خليه يطلع تخرج من هذا كل شيء يس خرج يعتبر لك أكواد بس الفيديو تدخل تدخل أكواد عرفت عليك اه وضع لك الكواد البرنامج تحرير الفيديو مثل تشوفون هذه أكواب كثيرة تحت تنسخ واحد منهن مثل من الأول تنسخ النسخ تخرج من الملفات ترجع للبرنامج طبعا راح نصغر الفيديو عشان بس مقدمه الفيديو الخاصة بنا زي كده هذه مرة ثانية نضغط عليه عشان نستخرج الفيديو راح تضغط على هذه بعد راح تضغط على المفتاح هذا اللي موجود هنا بعد راح تكتب هنا اي مو لازم يكون ايميل اكتب اي ايميل احط هذه اكتب اضغط shift two بعد اضغط ايميل ايميل ايميل نقطة com وهنا راح تضغط الكود اللي نسخته قبل ما تسوي كل شيء طفي النت قطع الاتصال بعد ما اخلص اضغط هذه تضغط عليه نشوف الصورة وإزالة الختم مثل ما شفنا الختم راح مثل ما شوفون فيديو شغال تمام من دور ختم الشركة الخاصة بالبرنامج طبعا هنا وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسى الضغط على زر ال like وال subscribe. والسلام عليكم